どこどこどここにクロッシングカフェキーズアートのミキです。今日は番外編後、クロッシングカフェに来ております。イエーイ。でもこれ、何メニューがこっちってこと？いや、普段普通にあります。 ちゃん写真撮ってもらってってあこれやるやる普通のソーダもあるよソーダやってくれないでしょうんこれはできない、ね、これやるのは、これだけだよねこれでしょうじゃあすごい撮ってもらうんだよ店員さんにあそうなんだ一人ずつ すぐできますかすぐできますわー、はい、わすごいえー、じゃあ写真見てマキアートマキアート三つで、はい、お支払いは別々で、は一緒で大丈夫です。一緒ーす。 <laughs> ありがとうございます。大丈夫です、はい。ありがとうございます。千二百円でございます。わー。 あどんなに考えてもよくわかんないここにてこことかは映んんないやんわりああバッチリバッチリだこれもっと変顔でもよかったなもっといいのこれで OK ですこの感じも映るのか <laughs> な一 <laughs> 人によってよくわかんない なかったら分かんないよねこれね楽しみですね、日上がりこれかえってジャパニーズが来るの少なくないっすか最近増えてきましたああこちらからお渡していただきますね先輩わわ <laughs> じゃあ3人並べてんなそうだよねでもこれすぐあ いなくならないなくなんないんだなある程度大丈夫なんだプツプツ穴開いてきた気がする、ね、あやばいやばいやばいじゃあ結構早くあれしとけないといけないあ来たよこれすごいなんかちゃんはっきりめちゃめちゃなんか若干昭和感になってない <laughs> 大丈夫ちょっと確認させてえー、やばいマイーミキが飲んだけ ファンケーキ出来上がってるから、ねねね、やっぱ背景の色とのバランスもあるそうだねなんか薄くね大丈夫か何どういう意味え私が濃すぎてることああ逆に薄い逆にかっこいいあこんな感じあこんな感じあなるほどなるほどなるほどああ 暗い方が良かったんだねなるほどね確かに手は黒いもんね手は黒いってどういうことですかって送られてくる写真に待してこんな感じでわあこれこれです あでもまそんなにちゃんと消えないね上泡だから液体に行きたい行かない全然右が崩れていく右がすごいこれいやーミッキー巻き跡に普通に感動しましたということで番外編後日産クロッシングカフェでしたたったー